Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam untuk Malaysia. Satu Malaysia? Yeah. Bukan dua, bukan tiga, tapi satu Malaysia. Satu Malaysia. dan nama saya Alif Amin Meng... melaporkan daripada TV3 3 mati, 4 lagi mau dan saya Ain, host baru anda Tambahan, Pak Cina <laughs> Saya kira bertemu lagi dalam episod kali ini Eh, uh, apa? Kita kembali kepada komersial Okay, sekarang kita akan buat major throwback gila hmm. uh, Waktu zaman kecil tu mesti ada ya. iklan-iklan kan? Iklan-iklan yeah. yang rasa memberi memori kepada kita dulu mm. So, Let's see yeah. how it goes. Korang tahu tak antara-antara iklan yang dulu-dulu pernah ditonton dan korang mesti akan benda tu akan jadi jingle. Ya. Yeah. <laughs> Sekuling. Apa lah. Orsiano jangan sesek. Beras. Beras rambutan. Gila ni buat ajak. melenggang, lenggang-lenggang pada rumah ada satu uh, pengiklan eh. kalau dia pakai Odorono tak tahu iklan tu. Tahu ah, tak tak tahu. Tak tahu. tak tahu. <laughs> Tak wujud lagi zaman eh, tu. Tak wujud lagi zaman tu tak tahu. Alright. Teng teng teng teng teng. Teng. Ini kelapa ni. Kelapa masak garing. Yeah. Oh, yeah, iklan Babas. Babas. Eh, singer. Oh, singer. Wah, wow, tak jangka ni kelas singer. Ya, aku Ingat kan? Wow. Singer menawan keluarga bahagia. Oh, I... Tak Okay, Queen's Bee. Queen's Bee. Apa pun tak ada nombor. Woi baju. Jahanam lah, bodoh. Oh yang ni. Woi, ah ini pernah tengok kat sini. Yaki yang kotor ni. Esoknya. Esok hari ni buat kotor esok pun nak asuh. Pandai. Nasi tak yang 12 minggu. seminggu je. Tak boleh beli aku seminggu. Jenis aku jenis tahan seminggu punya. Chop X. Chop X. Chop X. Serius? <laughs> Untuk ikan pertama, apa komen orang? Tak tahu. Kalau nak tengok. Okay, eh, komen eh, yang, yang pertama. Tangguh tak hidup lagi. kan, iklan makanan kot. Sebab dia duduk tunjuk makanan-makanan makanan rupanya singa. Eh, nak maki. I'm still thinking macam mana dia orang buat editing untuk um, untuk semua Okay, premiere kan? kot. Hmm. Tak, dulu tak, dulu tak ada premiere. Flash. Movie maker kot AutoCAD kot AutoCAD Tapi kelan dulu instead of bagi message tapi ah, apa kita rasa terhibur lah uh ah, -huh. Ah. ni Membuat cucuk Mudah saja tambah air Cara setidur dan sedia Tepuk cucuk ada bila rasanya Kami nak lagi Bolehkah cepat? Boleh buat sendiri <laughs> Boleh ini. Lagu jendela. Dengan perencana segoreng adaptif, nasi goreng disiapkan dengan cepat, mudah dan lazat. Oh, iya. Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, sedap, sungguh enak, digoreng dengan perencana api, sungguh cepat, sungguh mudah, perencana nasi goreng adapi. Family facial foam langkah ahli kecantikan agar wajah bersih keras ketika dimulai. Oh, ni nih, nih. putaran, sesama putaran, kulit mati dan kotoran. Aku ingin ini. Multivitamin. estética Fiat. Fair Lovely Facial Foam. Oh, untuk iklan ada B, dia tak akan menyelah. Tekan buzzer dulu. <laughs> Ah. Dia tak akan menyelah tanpa B. Sebab kalau tak ada B, tak akan jadi ada B. Dia kena ada B. Yeah. Good answer. You are right, man. Yeah. Ada B. Ada B. Tak ada tak jadi. jadi ada. Ayam oh ayam, kenapa <laughs> Amboi Lisa. Amboi. Oh. suami hang tu. Ya Allah suami hang tengok ni. Menyesal kahwin tu. Benda ni kat TV. Ya ke? Kedaktif. Sign contract. Ah. Oh, zaman hip hop dulu. Oh, dulu hip hop memang kelas. Honest lah, memang tak pernah bagi pendapat untuk zaman-zaman dulu punya iklan. Hmm. tak terfikir langsung hmm. dia orang punya storyline pilih macam tu. Hmm. Which is internet. Which, is internet ya. sangat. Menarik perhatian. With cheese? which is With cheese. With cheese. Beef <laughs> burger cheese. so, uh, macam tu lah. Buat iklan, ni patut dia ada brand essence dia dulu. Ah dia kenal buat brand wheel. Brand wheel ni first attribute, itu dia. personality. Ah, lepas tu tak ingat. Okay. Ah. Value. Okay. Value. Sudahlah, sudahlah ah, lecture. Sudah, <laughs> sudah. sudah, sudah lecture. Okay, sekian saja daripada kami. Kalau korang suka, korang jangan lupa untuk subscribe kita orang punya channel. Like, share and comment. Dan kami juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak beribu-ribu dan berinfinity terima kasih kepada Thank you so much viewers untuk video lawat faham. Okey. Okay, uh, dan thanks for the support. Thanks for the support. Thanks for the support, guys. Support, guys. Teruskan menyokong vlogger-vlogger yang lain. Keep supporting our bloggers. And dan jangan lupa, jangan lupa untuk follow kita orang punya social media. Just tengok pada description kat bawah. Yeah. This video is brought to you by Ding Ding. Memilai. Jangan lupa download stiker. Download, download, download. Download, wait, download. Download, download. Download, download. Download, download. Download, download. Download, download. download, download. download, download. download. download. I love lah, love, love. Ah, macam ni lah, macam ni. Okay dah. Dah kan? Macam ni, macam ni. Bye. Bye. Bye, bye. Ayam pun, ayam pun. Kenapa engkau?